sasa, kisa hana mtoto, ndugu hawamtaki tena, kisa hapo kupitia magumu sana mwanada, zaidi ya haya ya mama mjane aliyoyapitia, wengine umeumizwa moyo